Někdo, vždycky někdo zabije, chvilku běhám a pak stíknu, tak to nechápu. Potřebuju toho kompa lepší net, tohle ještě lepší net. No jak se takhle, nezahraju. Co my jsme rusáci, jo. Právě, tak co mi tady ty vole, já nikoho nevidím, čeče. Jenom eh, to jsem hulí tank, aha, ale dva tanky. Hm, tak to bude sranda. Ty vole. pič. Ah, pěkně si zařval. No, dal jsem mu aspoň trošku. Ty čo, já smrdím. Mm -hmm. Jsem slyšel stanici tady. Ty. Další tam, hej, on je rovněž ten chcípák, ty bacha. pryč, pryč. Svému to RPGčko, vole, to je proti leteckým a zmůžu hovno. Smůla. Jo, no to, to RPGčko taky nedává. No ty vole, zase nic zmasil. To byl pěšáček, no. Hmm. No, když do toho RPGčka trefíme spolu. Tam no, to, stojí, tam, tam. No, to jako většinou stojí za no. Ale jako jo, no. Ty mini, hlavem si mini. Jo. A nějak tam dojedeme, nějaký párem. No. Ale tam, tam je píčky. Píčo, mě začala bolet hlava. Ale paříš. Z těch lagů, vole, kámo. Na to se nedá koukat pořádně. No, ne, počkej. <laughs> Přijedeme jim na res. <laughs> co, kde jsou ty skurvení snipři, vole. Tamhle je tanka napravo. Jo. <laughs> Jejde. Napravo se říká, jo? No, v poušti. Dva. Jdem na něj, jdem na něj, topí. Hm? No, tak já už jsem. Okay. No, já s tebou. Hmm. Jsme byli ve stejném autě. Nevím. Tak co takhle si vzít, že jeden tančí. No. Jeden, tady jenom jeden. Tak ber. Kdo máš ty? Hele, vrtulník, pojď. Hele, druhý tank. Pozdě. Já, to je už tam frajera. Já jsem vzal tank. Tak jo. OK, tam tudy ne. Hmm. Jdu. myslím do útoku. No. Já Rád nic nevidím, ne? No. Ale tam to ne. No. <sighs> Eh. Píči, co to zase je? коем всего. Очко сына посадить. Он дальних убил. Уже O, snajpři, snajpři, nechci. Zabil mě vrtulník. Hele, zabil jsem jednoho a sedmkrát jsem umřel. Uh. Uh. Jak tam ty granáty, no. Vedle. Na no, koho tam házíš? Papej. Ty jo, já jsem tady vyčistil, já jsem takový... Ještě nějaký, jo. A tank. Ne, pomoc, ne. Kámo, ty vole, úplně jsem to tady zbavil z těch kupců. Fuj, já jsem takový frajer, že to zrovna natáčím. Ah. Ah. <laughs> Jo, ty, one no man, one no man's army. Já to tě pak pustím, to ti pustím. Co se tady stalo? Někdo někoho zastřelil. Ne. Kde? Tady nahoře. Na C, no někde, je nahoře. Jakoby na tom, na těch patrech. Jasně, jasně. Úplně, vypravdu. Jíma. Já dostal to. Pičus. jasné, připomněl Ronec. Jo, jo, mě zase dostal. Sniper. Hm. A právě proto jsem předtím vyšel nejlem. Tak čekej, já si vemu lékař, já si vemu lékaře. Co nečej? je píči, škoda. Ty vole, to byl dobrý fight. Tony que. Eu estou saber